Mis campeones, el próximo talento, Kevin con Beatbox. Disfrútenlo. Hola amigos, yo soy Kevin desde Colombia, ah, desde Medellín. Welcome to the disco. Welcome to the disco. Ready for the disco. Yes.